هنصور الريحة نشوف قد هذا اللي يدق لازم من بعد بعد شوية صح نخليهم بعد شوية هيك بعد بعد شوفوا كيفاش وصلوا زي ده شوف زي زي نحطه هنا نحطه زي قبل نحطه زي ساعة نحطه زي ماشي بعد نحطه زي نحطه زي نحطه زي كبير مش طاوش نحطوهم الأربعة بعد نكبسهم فات ايه حط الاربع ساعة باش ما تهربش بعد ما تشوف حط الجنة مش توا اوكي هاي تقعد تصور توسع دوزتو برش حطوه ساعة هناك حطوه في ال numéro هذاك هاك حطوه هكا سبعة وثلاثين هاك تو نكبسو برشا هكا دخل يا زلمة شد دخل في القناة دخل له تاني حط هكا يزيد هكا حط حط في القناة الأخرى كده احنا صح هم غلطين ايش شوف هي يجي هكا هكا هو ما تكسب الدب ما تكسب الدب